हेलो वेलकम फ्रेंड्स एक बिजली के बिल का रिमाइंडर सॉफ्टवेयर बनाना है कि जैसे मान लीजिए कि जो करंट डेट है उससे पांच दिन चार दिन पहले आपका रिमाइंडर आ जाए और वो आपको ये बताए कि हाँ आपका बिल जो है ड्यू है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है ठीक है एक सॉफ्टवेयर ऐसे ही मैंने पहले भी बनाना सिखाया है चलिए आज समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे ठीक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे इसको कैसे डिजाइन करेंगे और ये टू की बात कर रहा हूँ मैं मैंने इससे पहले जो सिखाया है वो टू नहीं था वो मैंने 2007 में बताया था तो 2016 पे ये कैसे बनाएंगे सेम प्रोसेस है ठीक है और थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये तो यहाँ से क्या करेंगे सबसे पहले एक्सेस ओपन करेंगे तो ये एक्सेस को ओपन कर लीजिएगा जो भी आपका एक्सेस का सॉफ्टवेयर है उसे आप ओपन कर लीजिएगा ठीक है अब चूंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 यूज कर रहा हूँ क्या यूज कर रहा हूँ 2016 तो 2016 में थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो जाता है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद क्या करना है यहाँ सिंपली व्यू पे क्लिक करना है आपको जैसे व्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ है टेबल वन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल रिमाइंडर ये लिख दिया मैंने टेबल ठीक है रिमाइंडर होगा रिमाइंडर ओके तो ये हो गया एंटर कर दिया ये यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है यहां पर आएगा आपका बिल नंबर या अकाउंट नंबर जो भी है इसका तो ये मैं बिल नंबर लिख देता हूँ बिल नंबर इसको मैं बना रहा हूँ प्राइमरी की देख सकते हैं ना ये जो बिल नंबर हम यहाँ पे देंगे इसको बनाएंगे प्राइमरी की ओके तो ये हो गया बिल और फिर लिख दिया नंबर तो ये प्राइमरी की बना दिया और इसको ऑटो नंबर मार्क करके हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे ठीक है यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर या नेम ऑफ नेम कर देते हैं नेम ऑफ कस्टमर ठीक है कस्टमर का नाम आ जाएगा ओके तो ये कस्टमर का नाम हो गया और फिर यहाँ पर आते हैं तो यहां पर क्या दे देंगे यहां पर दे देंगे बिल अमाउंट क्या दे देंगे बिल अमाउंट कितना बिल बना तो बिल अमाउंट दे देता हूं यहां पे है ना और इसको रख देते हैं currency data type bill amount को क्या रखेंगे करेंसी करेंसी टाइप रखेंगे क्या रखेंगे करेंसी तो यहां से आपको करेंसी चूज कर लेना ये सिंपल वे में करेंसी चूज कर लीजिए हो गया काम ठीक है अब यहां पर क्या करना है यहां पे ड्यू डेट आपको डालनी है ड्यू डेट ड्यू डेट डालनी है हुआ है ड्यू डेट और यहाँ आप जा करके और थोड़ा सा काम ये करिएगा कि यहाँ पे डेट एंड टाइम देकर ही रख लीजिएगा ठीक है अब ये हमारे पास हो गया है और यहाँ पर हम जब यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा ठीक है बिल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको और ड्यू डेट दिख रहा है तो अभी आपको करना क्या है वो बता देता हूँ देखिए सबसे पहला काम तो ये करिए कि ये तो बनी क्या है आपकी मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर आता हूँ ये मैं कस्टमर कर देता हूँ दुर्गेश कुमार ठीक है तो ये कर देते हैं दुर्गेश कुमार और दुर्गेश कुमार करने के बाद यहाँ पे बिल अमाउंट आएगा तो मान लीजिए पांच हजार रुपया बिल अमाउंट है हो गया यहाँ पे ड्यू डेट है तो ड्यू डेट जो है क्या है हमारा जैसे मान लीजिए कि ड्यू डेट है आपका सपोज कीजिए चार तारीख या पांच तारीख तो ये पांच तारीख ड्यू डेट डाल दिया हमने ठीक है पांच तारीख ड्यू डेट है और इसी तरीके से और भी यहाँ पर कोई नंबर दे दिया हमने और यहाँ पर आए यहाँ पे लिख देते हैं राम और यहाँ पे बिल अमाउंट लिख देते हैं ये पांच हजार रुपया बिल अमाउंट है ना तो ये हो गया पांच हजार रुपया बिल अमाउंट और यहाँ पे ड्यूडेट डेट जो है पांच ही तारीख कर देते हैं है ना ये पांच हो गया यहाँ पे चार कर देते हैं और इन दोनों को सेव करते हैं ये सेव कर लिया हमने सेव करने के बाद क्या करना है सेव करने के बाद अब आना है क्वेरी एक बनानी है तो ये क्वेरी डिजाइन पे आएंगे और इस टेबल को यहाँ पे ऐड करवा देंगे सारे ही फील्ड हमें चाहिए होंगे तो ये सारे ही फील्ड आप ले लीजिएगा यहां से इस तरीके से ठीक है और अब यहां पर जो है यहां पर हमें कैलकुलेट करना है रिमाइंडर रिमाइंडर यहां पर लगेगा क्या लगेगा रिमाइंडर हाँ, लगेगा तो रिमाइंडर लगाएंगे तो यहां पर कोलन जरूर लगाइएगा ठीक है मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कैसे आपको करना है यहां पे एक का फार्मूला लगेगा एक की मदद से हम ये रिमाइंडर बना सकते हैं ठीक है आराम से बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो यहां पर क्या करना है यहां पर इसका फॉर्मूला तो इफ यहाँ पे लगता नहीं आपको पता है ना आई इफ लगता है तो ये ध्यान रखिएगा आई इफ लगा दीजिएगा और यहाँ पे करिएगा ड्यू डेट ड्यू डेट है ना तो ये कर दिया ड्यू डेट और ड्यू डेट करने के बाद क्या करना है इज ग्रेटर देन देना है क्या देना है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना और यहाँ पे कर दीजिएगा नाउ नाउ कर दिया हमने नाउ यानी आज के करेंट डेट से करेंट डेट से कैलकुलेट होगा और यहाँ पे माइनस फोर कर देता हूँ फोर फोर किया है देखिएगा तो है ना फोर कर दिया यहां पे और यहां पे मैं लिख देता हूं please submit your pending amount pending pending amount कर देते हैं A M O U N T pending amount कर दिया ठीक है और ये जो है इसको डबल डिजिट कोर्स में रखना है और फिर एक बार कॉमा देना है कि इसमें दो कंडीशन होगी और फिर यहां पे गैप दे देंगे अगर पेंडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा और नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा ठीक है और यहाँ से ओके कर दीजिए और अब यहाँ से रन पर क्लिक कर दीजिए है ना तो यहाँ पे देख सकते हैं please submit your pending amount अपने आप आ रहा है देख रहे हैं ये सबमिट योर पेंडिंग अमाउंट अपने आप आ रहा है अब इसके लिए हम फॉर्म डिजाइन करेंगे तो यहाँ से क्रिएट पर चलेंगे और फॉर्म डिजाइन करेंगे कहाँ जा सकते हैं ब्लैक फॉर्म पे जा सकते हैं फॉर्म विजन पे जा सकते हैं नेविगेशन फॉर्म पर जा सकते हैं और यहाँ से मल्टीपल आइटम्स ले सकते हैं या व्यू भी ले सकते हैं तो जिस तरह से भी बनाना चाहते हो बना सकते हो फिलहाल हम ब्लैंक बॉक्स पे चलते हैं यहाँ पे सो ऑल टेबल तो ये जो है ये यहाँ पर ले लिया हमने ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा ये ले लिया यहाँ से इसको डिजाइन व्यू पे थोड़ा ले लेते हैं ये डिजाइन व्यू है है ना तो ये डिजाइन व्यू पे आ गए हो यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं टाइटल डालने में ठीक रहेगा यहाँ पे डिजाइन फॉर्म डिजाइन पे जाकर के और यहाँ टाइटल पे चलते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड ये कर दिया हमने है ना और इस तरीके का एक छोटा सा एक डेमो सॉफ्टवेयर आपको बना करके मैं दे रहा हूँ तो ये देखिए ये हो गया ना अब यहाँ से क्या करिए इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज कर दीजिए फॉन्ट चेंज करना जरूरी है तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देते हैं एरियल ब्लैक कर देते हैं कलर बदल देते हैं इसका इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है मैंने आपको कई बार बताया है बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज होगा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि निगम लिमिटेड जो है पूरा तो ये पूरा पूरा आ जाए बस इतना ये पूरा अपना ये हो गया ठीक है ये सब हो जाने के बाद इसको पूरा उठाइए और इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए यहाँ से यहाँ पे लेके आ गए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं हो गया अब ये हमारा हो गया है अब ये फुटर चाहते हैं तो फुटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं हो गया तो बस इतना ही करना है आपको और यहाँ से प्रॉपर्टी शीट को ओपन करना प्रॉपर्टी शीट कब ओपन होगी फॉर्म डिजाइन पे रहेंगे तब यहाँ प्रॉपर्टी शीट दिखाई पड़ेगी और यहाँ से आपको फॉर्म चूज करना है ये जो है ना यहाँ से फॉर्म चूज कर लीजिएगा ये मैं हर बार बताता हूँ है अब ये जो है यहाँ पे पॉपअप को यस करिएगा ये पॉपअप यस हो जाएगा बस काम आपका हो जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा ये देखिए ये बैकग्राउंड चेंज हो गया और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पे कलर हम चेंज कर देते हैं ब्लैक डार्क ब्लैक कर देंगे बोल्ड कर देंगे है ना तो ये बोल्ड हो गया अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए ये आपका बन गया है बिजली बिल रिमाइंडर सॉफ्टवेयर ठीक है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप ये यहाँ से इसको बड़ा कर लीजिए और यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं तो ये कीजिएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो चुका है यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं आप चाहे तो बटन भी बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे ड्यू डेट तक तो दिख रहा है लेकिन जो फॉर्मूला लगाया वो नहीं दिख रहा है तो फॉर्मूला भी देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए थोड़ा सा काम हमको करना होगा हमको क्वेरी को उठाना है ये जो क्वेरी है ना ये सेव नहीं है तो यहाँ पे रिमाइंडर के नाम से इसको सेव करता हूँ ये कर दिया रिमाइंडर रिमाइंडर कर दिया अब बस ये आ गया अब क्या करना है ये जो हम फॉर्म बनाएंगे वो किसी के बीच पे बनाएंगे तो यहाँ से ब्लैंक फॉर्म लेंगे अब यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है ना तो आपको ये नहीं लेना है ठीक है इस बार देखिए ब्लैंक फॉर्म तो एक बार हम ले चुके हैं तो इस बार आप ब्लैंक फॉर्म ना लेकर के फॉर्म डिजाइन या कुछ और ले सकते हैं ठीक है फॉर्म विजर्ट से भी आप जा सकते हैं तो ये विजर्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे विजर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है ठीक है क्वेरी तो क्वेरी आपको दिख रहा है इसमें फॉर्म भी दिखेगा ये टेबल वाला टेबल टेबल टेबल ठीक है तो हमें क्वेरी के बेस पे फॉर्म बनाना है तो ये क्वेरी ले लेते हैं और ये सारी चीजें हमें चाहिए तो ये बस हो गया और टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए कॉलमर फॉर्म में चाहिए आप इसको डिसाइड करते हुए आगे बढ़िएगा ठीक है और यहाँ से फिनिश पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बन करके तैयार है देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है इस तरीके से ओके इसमें थोड़ा डिजाइन आप कर सकते हैं कैसे डिजाइन करेंगे तरीका वही है तरीका कोई अलग से नहीं है तरीका वही है जैसे अभी मैंने डिजाइन किया तो यहाँ पर जाकर के और ये जो रिमाइंडर है इसको सेंटर अलाइन कर दीजिएगा और बाकी ये सारी चीजें इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं ये काफी बड़ा हो गया है इतना बड़ा इसको नहीं रखना है इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा आपको तो यहाँ से पकड़िए इसको थोड़ा छोटा कीजिए और यहाँ से ये जो है ना हाइट भी इसकी काफी बड़ी है तो हाइट को भी छोटा करिए और इसकी भी हाइट को छोटा करना है आपको तो यहाँ से जा करके और इसको भी थोड़ा सा कम कर दीजिए हाइट को ठीक है तो ये कर दिया और यहाँ से इसको भी कम कर दीजिए ये है ना ये हो गया कम ओके और यहाँ से ये भी कम हो जाएगा तो इसको क्लिक करके और इसको भी आप छोटा कर सकते हैं तो ये हो गया छोटा ओके अब यहाँ पर क्लिक करिए और क्लिक करके और इसका कलर आप बदल दीजिए जो भी कलर है बैकग्राउंड का आप देना चाहते हैं वही कलर आप दे दीजिए है ना और फिर पूरा डेटा सेलेक्ट करके और यहाँ से और ये देखिए रिमाइंडर करना था ये एन छूट गया ये हो गया रिमाइंडर ओके और अब जो है पूरा डेटा सेलेक्ट करके इसको ब्लैक कलर प्रोवाइड करना है तो यहाँ से ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देते हैं और ये हो गया इस है ना तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और आपको तो कोई दिक्कत नहीं है तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है तो अभी हमें क्या करना है अभी हमें यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ फॉर्म डिजाइन पे जाके व्यू पे क्लिक कीजिएगा देखिए ये छिपता हुआ सा दिख रहा है तो इसको हमें सही कर लेना है कैसे सही करेंगे यहाँ पर आकर के और इसको सही करेंगे ये देखिए ये नेम ऑफ कस्टमर है ना ये इस तरीके से हो जाएगा और इसको थोड़ा सा नीचे हम लेके आएंगे ये है ना और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सेट करना होगा ये इसको छोटा करें ये हो गया अब ये सही हो गया ठीक है यहां से जा करके और इसको थोड़ा सा हो गया अब यहाँ पर दूसरे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा नेम ऑफ कस्टमर है क्या है please submit your pending bill bill नहीं दिखाया तो बिल को दिखाने के लिए यहाँ से ये इसको बाहर कर लीजिए हो गया अब देखेगा please submit your pending amount ठीक है अगर यही डेट डेट देखिए डेट अगर यही एक तारीख होती तो क्या ये दिखाता डेट यही एक तारीख है तो यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा ठीक है देखिए या है ना हम इसको बंद करते हैं यहाँ से सेव करते हैं और बंद करते हैं ये सेव कर दिया हमने तो यहाँ पे दो ही चीजें दिख रही हैं अब मान लीजिए यहाँ पे तीसरा अब यहाँ पे तीसरा हमने डाला और यहाँ पर आ गए और यहाँ पे कर देते हैं राजू एक और नाम देंगे हमसे राजू और यहाँ पर पेंडिंग बिल पांच हजार पांच सौ ये कर देते हैं और यहाँ पर डेट डालते हैं डेट हम क्या डालेंगे एक तीन दो हजार बाईस ये डाल देते हैं और एंटर करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि please submit your pending bill amount या जो कुछ भी लिखा हुआ था वो नहीं आ रहा है चलिए एक बार हम यहाँ पर फॉर्म में देखते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है तो यहाँ से आते हैं ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ठीक है ये चौथा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये राजू वाले में देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी थोड़ा सा इसका लुक चेंज करने के लिए आप पॉपअप uh, को यस कर सकते हैं तो ये पॉपअप को यस कर दीजिएगा यस करने का फायदा है ना तो ये यस करके सेव करके और बस ओके करके ये आपका रिमाइंडर बिल बन चुका है ठीक है तो आई होप की बात समझ में आई होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसको शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video